Salut tout le monde, aujourd'hui si je fais une vidéo c'est pour ça, voilà. Quand vous voyez, il manque un écouteur à mes écouteurs. Donc je suis ici pour régler ce problème, donc je vais, je vais mettre un écouteur d'une vieille paire d'écouteurs que... Genre ça, un vieux truc Sony tout Et donc pour ça, je vais utiliser du matériel scolaire, à savoir du scotch, les ciseaux et un briquet. Si, si, c'est du matériel scolaire. Donc je vais commencer par euh, charcuter mon, câble là. Hop. Et ensuite je vais le, le dénuder. Putain Je vais le dénuder. Je me rappelais plus à quel point c'était chaud de dénuder un fil avec un, avec un ciseau. Voilà, donc... Qu'on a nos deux câbles. Je je sais pas si j'ai dénudé assez. Bon, maintenant, je vais couper l'autre partie du câble. Mm. Bah, en fait, j'ai peur de couper le, de couper le câble en dénudant. J'ai entendu J'ai entendu le bruit que pourrait faire des câbles quand ils se pètent. Enfin, des, fils, genre, euh, genre comme ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ouais, c'est un peu... Oh, mon avis, ça marche encore. Et, donc, le, le, brun sur le brun et le rouge sur le bleu. Enfin, parce que j'ai pas pris les mêmes côtés des, écouteurs. <clears throat> Et là, si j'ai pris un briquet, c'est tout simple, c'est parce que c'est ces petit fils tout fin, c'est qui sert d'isolant, c'est la couleur, la genre de peinture qu'il y a dessus, donc ce euh, seul moyen de le faire partir, c'est de le cramer. C'est le moyen que je connaisse en tout cas. J'espère que je vais pas cramer tout le câble avec, pas la caméra non plus. ça sent cramé maintenant. Bon, j'ouvre ma fenêtre. Donc maintenant, je vais faire cramer le brin. je sais pas si ça s'est cramé. Bon Maintenant, je vais faire cramer euh, l'autre morceau de câble. Bon, je pense que je vais le faire hors caméra, j'ai trop peur de cramer. Donc maintenant je vais, je relier les deux câbles comme ça. Et on va voir tout de suite si ça marche après. Et donc maintenant, je vais aller chercher ce qui me sert à tout. Tester les écouteurs. Donc je vais brancher l'écouteur là-dessus et voir si ça marche. Et j'entends rien. Bon, c'est sais pas où ça a merdé. Deux heures plus tard. Bon, j'espère que maintenant ça va marcher. J'allume la 3DS pour tester. fait, je sais même pas si l'écouteur lui-même est encore fonctionnel. Ah, presque. Ok, c'est... câble l'air Pas assez. Ça, marche, mais une fois sur deux, quoi. Ça marche une seconde sur deux. Trois heures plus tard. je pensais que ça allait être hyper simple et tout, mais non. C'est... regardez-moi tout le bordel que, ça fait. Ça va être euh, plus désespérant quand je vais devoir nettoyer tout ça. Bon allez, je vais voir si je peux faire quelque chose. Bon bah enfin, j'espère que ce ce bricolage tiendra le temps que je le temps que je m'achète des nouveaux écouteurs. Donc. donc, salut à tous et vous, si vous voulez un tutoriel mieux que ma vidéo à la cour pour euh, pour faire ce genre de truc, j'ai mis euh, je mettrai un lien dans la description qui